Oh, hier, natuurlijk is hier nog een case. Case. De case. Fucking case. Goos, wat heb je last van? Je lacht als een zieke zeehond. Ik weet niet of het gezond is. Waarom staat er een kip in deze cave? Er staat een kip in Godverdomme. En die ook Er staat een kip in de cave. Ja, ja, een kip in de cave. Ik weet de lyrics niet, dus kan weg wel dicht. <laughs> Heel verstandig. Ik moet even mijn cornflakes opeten. <laughs> Ik heb fucking cornflakes opeten. Gast, kwart voor 11 jaar een cornflakes te vreten. Lekker toch? Moeder. Oh, normale zombies veranderen in waterzombies, dat wist ik niet. Oh, <laughs> oh mijn god. een Beetje achter. Ja, weet ik, hoe de fuck moet ik dit weten? Ik heb nul verstand van 1,40. Je hebt een fucking eh, drowned, heb je Henk de zeezombie genoemd. <laughs> ja, je hebt hem letterlijk een naam gegeven. Ik was toen in een niet, ik was toen in een hele andere tijd, ja. <laughs> een hele andere tijd, fucking twee dagen geleden of zo. Tering voor Iron is hier. Heel ander tijdperk. De is zee zombie. <laughs> Jezus. De Romeinse zee zombie. De Romeinse zee zombie. <laughs> Man gaat helemaal stuk om zijn eigen grap. Ja, echt hoor. Waarom werkt mijn muis niet meer? Godverdomme. Muis, muis, nieuwe kopen, action. <laughs> nee, ik heb een draadloze eh, ding. Heb je een draadloze? Ja, dus die op batterij volgens mij zijn zo. Dat verklaart een hoop. Een hoop ook echt. Ik heb nu ander soort batterijen erin. <laughs> Ja, die man zit altijd te giechelen. Waarom denk je dat ik het giechelkerst wil noemen? <laughs> ja, vanwege dus. Ja, ik, <laughs> ik, ga even een goed merk batterijen beneden halen. Ik ben zo terug. Ik heb nu oplaadbare batterijen. En volgens mij waren die vorige keer in mijn muis ontploft. Dus dat zal ik maar niet nog een keer doen. Wat? Ja, ik was gewoon aan het gamen toen opeens poef, muis deed niet meer. Toen deed mijn muis <laughs> open. Gewoon oh, smurrie. Gadverdamme, allemaal smurrie. Ja, dus eh, ik denk niet dat... Uh, Lekker vatsen. Ik weet alleen niet meer hoe dat kwam. Fucking geil. En nog even, je wordt er geil van, hè? Godverdomme. Omar. Omar. Met je cornflakes. We horen je gewoon lepelen. <laughs> Mag het er stuk. Jij om het woord lepelen. <laughs> Ik ben zo terug. Jo, is goed. Oh, nou, fucking hell. Dat doe ik toch ook niet? Fucking hell, dat is een lekker nummer, gek. <laughs> <laughs> Guido is dood door een zombie. Ik ben gewoon rustig batterij. Wie heeft... Fuck Ja, Danny dacht dat hij even leuk kon doen. Tuurlijk ja, dacht hij dat. Ja, te je naar hem toe. TP't hij mij naar de fucking cave, mafkees. <laughs> Hoe ben ik dood? Hoezo ben ik dood? Door een zombie. Rustig! Jezus sorry hoor, maar jullie familie zijn raar. <laughs> ja, klopt. er je achter. Ja, echt hè. ik sta hier bij... Ja, hier was ik. Kijk, hier is die brandende boom. Hier, hier achter is het. Ja, weet je nog die brandende boom? Ja, dat weet ik nog als de dag van vanmiddag. Ja, het was ook vanmiddag. <laughs> Jezus, Hier Hierachter. Ik weet niet wat ik last van heb. Ik weet net niet wat ik heb. Gekke fitting. Oh nee, het zijn gewoon, het zijn gewoon zombies die die villetjes aan het killen zijn. Godverdomme, raakt niet aan. <laughs> Ja, fucking Danny zit ondertussen naar villetjes te kijken alsof hij aan het shoppen is. Terwijl ik al het zandjes terug Alsof hij aan het shoppen is. Jezus. Oh jee. Hond. Villager, wat zit je nou weer spastisch toe met je hoofd? Waarom schud je nee? Waarom schud jij dan weer ja? Wat moet je? Ik wil gewoon in je kijken. Totaal <laughs> niet raar dit of zo. Moeder. Wel lekker vijf daar niet van. Maar...